ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በተያያዘ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከደቂቃዎች በፊት ምናልባት ከ30 ደቂቃ በፊት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነበረ በስፋት ስሙ ሲያያዝ የነበረው ወደ ማንቸስተር ሲቲ ያመራል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበረ። በመጨረሻ ግን ወደ ቀድሞ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ለማምራት ከጫፍ መድረሱን በርካታ መገናኛ ብዙኃን መረጃ ይዘው እየወጡ ይገኛሉ። ዛሬ ጠዋት አካባቢ ላይ ክለቡ ልምምድ ማዕከል አሁን በሚገኝበት በዩቬንቱስ አምርቶ ተጫዋቾችን ተሰናብቶ ወጥቷል። የዩቬንቱስ አሰልጣኝ አሌግሪም ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ ነግሮኛል የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበረ። በነገው ጨዋታ ከኢምፖሊ ጋር በሚደረገውም ጨዋታ እንደማይሳተፍ ቀድሞ አረጋግጠው ነበርና ከዛ በኋላም ወደ ማንቸስተር ሲቲ እንደሚያመራ ሲጠበቅ ነበረ። በማንቸስተር ሲቲና በዩቬንቱስ መካከል ውሉን በተመለከተ የገንዘብ አለመስማማት ነበረ። ማንቸስተር ሲቲ በነጻ ዝውውር ነው ማስፈረም ይፈልግ የነበረው ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በሳምንት ስለሚከፈለው የደሞዝ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከዩቬንቱስ ጋር በዝውውር ገንዘብ ጉዳይ መነጋገር አይፈልግም ነበረ ማንቸስተር ሲቲ። ማንቸስተር ዩናይትድ ግን በመጨረሻም ከዩቬንቱስ ጋርም ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋርም ለመደራደር ፈቃደኛ ሆኖ መጥቶ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ወደ ኦልትራፎርድ ለመመለስ ከጫፍ መድረሱን በርካታ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ማንቸስተር ሲቲ ሙሉ በሙሉ ከዝውውሩ ወጥቷል ብሏል። ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያመራ ከጫፍ ደርሷል የሚል መረጃ ይዞ ወጥቷል እና ይሄ ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በጣም ትልቅ ዜና ይመስላል። ምክንያቱም ክርስቲያኖ ሮናልዶ በማንቸስተር ዩናይትድ ታሪክ legend ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ባለንዶርን በማንቸስተር ዩናይትድ እያለ ነው ያሸንፈው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን አሸንፏል። በተደጋጋሚ የሀገር ውስጥ ዋንጫዎችንም አሸንፎ ነው ወደ ሪያል ማድሪድ ያመራውና ይህን ተጫዋች ከፍተኛ ተቀናቃኝ ለሆነው ይህ ተጫዋች ወደ ማንቸስተር ሲቲ ቢያመራ ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ምን ያህል መራር ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላልና በመጨረሻ ግን ለደጋፊዎች ጥሩ የሚባል ዜና እየተሰማ ይገኛል። ምናልባት በሰዓታት ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶን እንደሚያስፈርም ይጠበቃል። ይህ የበርካታ መገናኛ ብዙሀን ዜና ነው። ቢያንስ ማንቸስተር ሲቲ ከዝውውሩ መውጣቱን ፋብሪዚዮ ሮማኖን ጨምሮ በዝውውር ላይ የሚሰሩ ትልቅ ጋዜጠኞች መረጃ ይዘው ወጥተዋል እና በቀጣይ የሚጠበቀው አሁን የክርስቲያኖ ሮናልዶ ማንቸስተር ዩናይትድ መፈረም ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሰር አሌክስ ፈርጉሰንም ትልቅ ድርሻ ነበራቸው ተብሏል። ተጫዋቹ ጋር ደውለው ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲያመራ ጠይቀውታል። ይህንንም ተቀብሏል የሚልም መረጃ እየወጣ ይገኛል ና በመጨረሻም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከአመታት በኋላ ወደ ኦልትራፎርድ ሊመለስ ከጫፍ የደረሰ ይመስላል። የዕለቱም ትልቁ የስፖርት ዜና ነው። በዩሮፓ ሊጉ ዛሬ ድልድል ወጥቷል። ከዛ አስቀድሞ ግን የአመቱ ኮከብ ተጫዋችም ተመርጧል። የዩሮፓ ሊግ የአምናው የቪያሪያሉ ስፔናዊ ጀራርድ ሞሪኖ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። የማንቸስተር ዩናይትዱ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ሁለተኛ፣ በዛው በማንቸስተር ዩናይትድ የሚገኘው ኤዲንሰን ካቫኒ ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። ጀራርድ ሞሪኖ በ12 የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ሰባት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ክለቡ ቪያሪያልም ዋንጫውን ማሸነፉ የሚታወቅ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድን አሸንፎም ኮከብ ተብሎ ተመርጧል። ትልልቅ ክለቦችም እንደሚፈልጉት የሚታወቅ ነው። በዛሬ በምድብ ድልድሉ በተለይም በምድብ አምስት ተጠባቂ ጨዋታዎች ይኖራሉ። ላዚዮ፣ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ፣ ማርሴይ እና ጋላት የሚገኙበት ምድብ ነው። በዚህ ምድብ ላይ በምድቡም ጠንካራ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በምድብ ሶስት ደግሞ ሌስተር ሲቲ እና ናፖሊን ያገናኘው ምድብ እንደዚሁም የሚጠበቁ ጨዋታዎች የሚደረጉበት ምድብ ነው። ካዛሚሮ በማድሪድ አዲስ ውል ፈርሟል። እስከ 2025 ድረስ የሚያቆየውን የአራት ዓመታት ውል ነው የፈረመው። በሪያል ማድሪድ 288 ጨዋታዎችን አድርጎ 30 ጎሎችን አስቆጥሮ 25 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል የቻለ ድንቅ ብራዚላዊ አማካይ ተጫዋች ነው። የካዛሚሮ የሪያል ማድሪድ ግልጋሎት ከነዚህ ቁጥሮችም ከፍ የሚል ነው። 14 ዋንጫዎችን ሪያል ማድሪድ ከካዛሚሮ ጋር ሲያገኝ የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። አራቱ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎች ናቸው በሪያል ማድሪድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ዋንጫ ነው። ሁለት ጊዜ ደግሞ የላሊጋን ዋንጫ ማንሳት ችሏል እና እነዚህን ትልልቅ ሁለት ዋንጫዎችን ጨምሮ በርካታ ድሎችን ማግኘት ችሏል። እናም ከሪያል ማድሪድ ጋር ውል ማደሱ ለሪያል ማድሪድ ትልቅ ዜና ነው። 2017 ላይ ነው 2013 ላይ ነው ከሳኦ ፓውሎ ወደ ሪያል ማድሪድ የተጓዘው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቋሚነት ክለቡን እያገለገለ የሚገኝ ድንቅ ተጫዋች ነው። ሀሚስ ሮድሪጌዝ በውሰት ወደ ፖርቶ ሊያመራ እንደሚችል መረጃዎች ከእንግሊዝ አካባቢ እየወጡ ነው። ኤቨርተን ሉዊስ ዲያዝን ከፖርቶ አስፈራርቶ ለማስፈረም ከጫፍ ደርሷል። የዚህ ዝውውር አካል ሆኖ ደግሞ ሀሜስ ሮድሪጌዝ ወደ ቀድሞ ክለቡ ፖርቶ ያመራል። በተለይም ደግሞ ሀሜስ ሮድሪጌዝ አሁን ላለበት ክለብ ለኤቨርተን ብዙም ስሜት እንደማይሰማው የሚገልጽ አይነት አስተያየት መስጠቱን ተከትሎ በኤቨርተን ደጋፊዎች ቁጣ መቀስቀሱ የሚታወስ ነውና የቀጣዩን የውድድር ዓመት ከኤቨርተን ጋር እንደማይቆይ ግልጽ የሆነ ይመስላል። መዳረሻው ደግሞ ፖርቶ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁም መረጃ ነው የወጣው። ሊዩስ ዲያዝ በተጀመሪያ የውድድር ዓመት በ በሁለት የፖርቱጋል ፕሪሚየር ሊጋ ጨዋታዎች ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏልና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ኤቨርተን ሊረዳ ወደ ሊቨርፑል ከተማ ለማምራት ከጫፍ መድረሱን የተነገረው ሀሜስ ሮድሪጌዝም በቀጣይ ቀናት ወደ ፖርቶ የሚያመራበት እድል በጣም ሰፊ ነው። ዴሊ ሜል ፓሪስ ሰን ጀርማ በጣም አስገራሚ ጥያቄ ይዞ መምጣቱን መረጃ ይዞ ወጥቷል። ኤርሊንግ ብራውት ሆላንድን ለማስፈረም 150 ሚሊዮን ፓውንድ አዘጋጅቷል ብሏል። ኪሊያን ምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ ማምራቱ አሁን የሚቀር አይመስልም። ይህንን ተከትሎ የኪሊያን ምባፔ ተተኪ ለማድረግ ኤርሊንግ ብራውት ሆላንድን ምርጫው አድርጓል። አንዳንድ መረጃዎች ሪቻርልስን የተሻለ እድል አለ ወደ ፓሪስ ሰን ጀርማ ለማምራት የሚል እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ይዘው ሲወጡ ነበረ። ነገር ግን ዴሊ ሜል ፓሪስ ፓሪሰን ጀርማ ፊቱን ወደ ኤርሊንግ ብራውት ሆላንድ አዙሯል የሚል መረጃ ይዞ ወጥቷል። ይሄ ከሆነ ደግሞ ይሄ ዝውውር መስኮት እብደት ማለት ይቻላል። በዝውውር ገበያው በታሪክ ከፍተኛውም ሊሆን ይችላል። ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና ጋር ተለያይቶ ወደ ፓሪስ ሰን ጀርማ አምርቷል። ራሞስ ከሪያል ማድሪድ ተለያይቶ እንደዚሁ በተመሳሳይ በነጻ ዝውውር ወደ ፓሪስ ሰን ጀርማ አምርቷል። ሉካኮ ወደ ቼልሲ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያመራ ተቃርቧል። አሁን ደግሞ ፓሪስ ሰን ጀርማ እርሊንግ ብራውት ሆላንድን ያስፈርማል እና በጣም አስገራሚ የዝውውር መስኮት ነው የሚሆነው። በቶኪዮ ተጀምሯል። ዛሬ ደግሞ የአትሌቲክስ ውድድሮች ተጀምረዋል እና በ1500 ሜትር አይነ ስውራን ጭላንጭል ኢትዮጵያን የወከለችው ትዕግስት ገዛኸኝ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፏን አረጋግጣለች። በምድቡ አንደኛ ደረጃን ይዛ ነው ማለፍ የቻለችው እና በነገ ሰባት ሰዓት ከአስር ጀምሮ የፍጻሜ ውድድር ይደረጋል። በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ መልካም ውጤት እንዲገጥማት እንመኛለን። ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ሁለት የብር ሜዳሊያዎች አሏት። በአጠቃላይ በፓራሊምፒክስ በ1500 ሜትር የተገኙ ናቸው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በዚህኛውም ውድድር ላይ ሶስቱም አትሌቶች ሁለት የወንድና አንድ ሴት ተወዳዳሪ ታሳትፋለች። ሶስቱም ውድድሮች በ1500 ሜትር የሚደረጉ ውድድሮች ናቸው። ትዕግስትንም እንኳን ደሳለሽ እንላለን።